Ein Schlafsack. nennt man sie auch Naturkraft. Keine Liebe, kein Nest, was sie überleben lässt. Keine Heimat, kein Zuhause. Auf der Straße leben ist der reinste Graus. Raus, ob das wahre Leben. Es müsste doch gar keine Obdachlosen geben. Zu lange in der Kälte draußen gesessen, würden sie auch gerne eine warme Mahlzeit essen vom Schlafen auf dem harten Stein oder an der Parkbank werden sie leider auch schnell krank. Deshalb sollten wir ihnen Medizin geben, denn so erhalten wir ein Menschenleben. Zur Strafe werden sie auch noch verjagt und von der Gesellschaft angeklagt. Es gibt zu viele arme Leute. Müsste doch gar nicht sein heute. Jeder Mensch, egal welche Hautfarbe hat, welcher Nationalität er angehört, welche Religion er ausübt. Kann doch da leben, wo er will. Solange es die Ungerechtigkeit gibt, bleibt unser aller Stimme nicht still. Ein Ab und ein wenig Nett, ein Zaun und ein Zaun. wenig lief und ein Nest ist das, was die Vagabunden überleben lässt.